Liftis baase, anis niin baase. Arraa tana gammachuu takka waan. An gaazexee isaadha gaamu. Haasoyisiis. BBC dha. Oduu achirra jedhee maayikii dha. Maali mee haala ruuzaa waan ruuzaa kanarraa maal konkolaataa wajjin waan nama fedhanii jira gaafii isin gaafannu duroo gaafii teenyata jalqabaa urjirraa eegallaa haatti nu furtu mee addee olti arsuu keessan akkam jaame. Waan jiru. Bareeda jechiin naan galle waan jiru akkam jechuudha. Aruusni bareedaadha. Mee maal irraa hubatte? Aruusa sana heerumaa fi aadaa fuulduraa yoo maal hubatte jirtan? Heerumaa fi fuulduraa maal hubatte jirtan? Laalaa gaamee amma gammachuurraa isa kan nama na kobachiisa jechuudha aruusni. Sana takka taakka. Kan biraa meetti naasi. Mee gobdaa keenya haasawuu biittiin jettees dhageessee jirta. Garaa asoo gooftan dabarsina. bee gooftaa ati keenyaatti homaa lagatte. Aadaa fuudhaa kanarraa gammachuu fuudhaatii gammattee ta guyyaa hoduu siin ta'e hundumaanuu mee. Eh, gammachuu hedduun eh, na dhagahama. Akka ah. dhagatti eh, warreen saayibban kiyyaa fi su'aan hin ah. dhaamuuf. <laughs> Warreen hin fuudhin illee akka fuudhuun namaaf akka akkanatti caljiin jettan. Ati yoo beelee deetii maal laata? Ayyee galatooma. <laughs>